かあの下手下手な時は今日下手なこちらと息をね合わせられないんで、はい、今のはじゃなんか美味しそうに食べるなあ <laughs> 먹어 먹어 어? まあ食べたそうこの子はまださすがにここまでは出てこない食べか食べた ってたもう食べたここちっちゃい子わあ、石でできた石でできた